بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین ہیکل سلمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں اس حیکل سلمانی کی اصل تاریخ کیا ہے یہ کیسے وجود میں آئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاہم آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا دوستوں ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی ان کا یا مسجد ایک خیمہ ہوا کرتا تھا اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہا جاتا ہے اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پر پریشانی کا حل کر لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے جیسے بائبل میں ہے بادشاہ نے کہا کہ میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداون کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے آپ کا اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دینا چاہیے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس اس کی کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا آج بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنات کو پتا نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی لیکن اس کی ترقیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا بہرحال یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیے گئے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے جبکہ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم و پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابوس ہوتے رہے یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے تھے دوسری جانب اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی بھی کرتے رہے ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر جیسا بھی بنا دیا گیا لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت کر دی اور پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا ستر سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا کہا یہ جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت یعنی ایران کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا چنانچہ ہیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر پانچ سو سینتیس قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور ڈیریس اول کے دور حکومت تک مداخلتی کا شکار رہا پھر حضرت ذکری علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زرو بابل اور سردار کہان یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی اشیر بات سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت ساڑھے چار سال کی رسے میں پانچ سو پندرہ سے پانچ سو بیس قبل مسیح پایا تکمیل کو پہنچا لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے کے لیے اسے اللہ رب العزت حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرز کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں ایک اور دلچسپ بات عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی دو دفعہ تعمیر اور دو دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی کہ ایسا نہیں اس ہیکل کو تین مرتبہ تعمیر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی ہیروڈیس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو یہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا ہیروڈیس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کروانا چاہتے ہیں اسے گرانا نہیں چاہتے چنانچہ سن انیس قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلق ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا رہا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا یہ کام اٹھارہ ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی و شوقت عطا کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا آپ کے مصلوب ہونے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی کہیں زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تحتیق کر دیا اس نے ہیروڈیس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال کر باہر کر دیا یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے کم و بیش اٹھارہ انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے ایک بار پھر ہمسائے ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے پانچ جون انیس سو سڑسٹھ کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا انیس سو اڑسٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے دو تین ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے اور اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے یہودی مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافے کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بھولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اکثر کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بات